顾初，你好好回忆一下，你那天在温泉酒店住的房间号是多少？四三幺五好像。确定？确定啊，怎么了？在前台登记四三幺五房间的是乔云霄。温泉酒店那天晚上，服务员把我们的行李拿错房间了。我住的那个房间其实登记是你的名字，人偶其实是送给你的。就这段时间了，老做梦。 想到以前那些事儿，我就奇了怪了。你说我这梦里怎么哪哪都有你？后来醒过来想一想，你真的是一直一直都陪在我身边。我真的欠你太多太多太多。我保证，我一定想办法把你治好，带你离开这儿，带你回家。这几幅画。 可以说是用你的命换回来的。那天晚上，什么都没想，就把他带走。了。如果那天晚上把这些画都烧了，也不算是一件坏事。起码呢，你可以重新开始。 应该知道我们为什么请您来吧？是为了谢家润的事情吧？还有范碧君，我们调查发现，您与两年前范碧君的死有关。我只是帮了一个朋友的忙，哪个朋友？云姐。 云姐来我们家二十多年了，她不仅是保姆，也是我们的朋友。乔先生，求求你救救佳润，我现在真的不知道怎么办，也不知道该去找谁。你就待在原地别动，我马上过去。好的，乔先生。啊，求求您快一点，佳润他已经疯了。我知道，我知道。 刚赶到家人的住处，一进门就发现范碧君趴在那里，还流了很多的血。家人，他不是故意的，是你逼我的。 佳润，他真的不是故意的，是这个女人有错在先。求先生，求求你了，不要报警啊！你看嘉润现在的样子，要是进了监狱，他怎么受得了啊？我看他们母女俩实在太可怜了，就让冯科 弄了张假证明，把尸体处理掉了。本来我是想把他们母女俩送到乡下去藏起来，可是佳润杀人之后，精神已经崩溃，所以我只好联络我的老朋友，明康的程院长，让佳润先到他那儿去治疗。 谢佳润为什么要杀了范碧君？后来，我在佳润的屋里找到了范碧君的手机，并让人解了锁，发现手机里有范碧君和庞城的通话记录，还有几张佳润、佳润被人那个的照片。 我猜大概是家人发现了是范碧君干的坏事儿，就找机会把他叫到家里，想跟他讨个说法，然后两人起了争执，家人操手杀了他。范碧君的手机在哪儿？早毁了，因为那些照片绝对不能传出去。乔先生。 您刚才说，您不报警是因为同情郭香云母女，但她只是您家里的一个保姆。您在社会上有权势、有地位，见多识广，应该非常清楚这样做的后果。只是为了一个保姆冒这么大的风险，值得吗？你们是警察，每天都在办案，接触的。 都是人性的阴暗面，自私、贪婪都是负面的东西。从你们的角度看，以我的身份是不可能为一个生活在食物链底层的女人做出这么大牺牲的，对吗？而我想说的是，在这个世界里，还有一种东西叫情感。我说过。 云姐不仅是我们家的保姆，也是我的家人。云霄是从小跟着她长大的，而佳润也是从小跟云霄一起玩大的，他们情同手足，就像我的亲生女儿一样。事发当天，我看到家润那个样子。 真是很心疼，这种心情，你们能懂吗？能理解吗？再没有其他原因了。没有。谢家润的事，还有谁知道？庞城。庞城。 之前说，彭城威胁你，管你要钱，跟这事也有关系吗？是的，这个王八蛋不知从哪查到，范碧君火化时，尸体的状况跟死亡证明上写的不一样。他还查出来，范碧君火化是我一手安排的。 就怀疑是我杀了范碧君，所以来找我要钱。庞城一共联系过你几次？两次。我一共给过他两次钱。后来就听说他出事了。乔先生，您的脚是怎么受伤的？早上跑步崴了一下。四月七号晚上，也就是上周六，您在做什么？ 上周我没怎么出过家门，应该都在家里。罗日来了，大龙，哎，老陆，大龙，乔志远那边什么情况？先搁那儿了，伪造死亡证明，私自火化尸体，其他的还不好说。你怀疑他还参与其他事情？只是感觉，而且我觉得。 凶手离我们越来越近了。那谢家润的笔迹鉴定呢？出了吗？还没有。他是有嫌疑，但是我记得，他在精神病院签名的时候用的是右手，寄快递的女人用的是左手。歉，哎，老队，笔迹鉴定出来了吗？啊，快了，专家今天就把结果送过来。哎，对了，我问过乔瑞远的医生了，他的脚。 确实是前天跑步失败的。七号晚上医院那个不是他，后来我也觉得不太像。那个男人明显年轻的多，体力不错。如果是乔志远的话，我和郭超不会追不上的。乔志远可以排除，谢家润的 DNA 还要等结果。不过有一点可以肯定，凶手是为谢家润报仇，而且这个人很有可能以前就生活在谢家润的身边。那，顾初呢？对啊，还有顾初。 可整件事情跟他都无关啊！范碧君、刘志勇、沈强、庞成，最多再加上乔志远、乔云霄父子俩，怎么也牵扯不到他啊！可他偏偏就说到……等等等等等，我知道了，凶手的目标是乔云霄，不是顾初。你们想想，每次顾初出事的时候，都是跟乔云霄在一起，而乔云霄是我们这个案子的关系人，所以凶手所做的这一切。 都是针对他，顾初只是碰巧遇到了而已。可人偶确实是顾初收到的，而且马上打电话给温泉酒店，查一下那天晚上乔云霄和顾初各自的房间号。OK，高进，哎，马上查一下乔云霄的关系网，看看都有谁能随时掌握乔云霄的行动。是，老顾，咱们捋一下啊，男性。 二十五岁到四十岁之间，高中以上学历，抽雪茄，有一定的反侦查能力，很有可能以前从事过保安或者保镖之类的工作，认识谢家润，知道谢家润两年前的遭遇，熟悉掌握乔云霄的行踪，善于策划针对不同目标的行动，而且有时间随时进行跟踪。那他应该从事一个时间自由度比较高的职业。对，跟谢家润和乔云霄都有关系，只可能是乔云霄公司的人和他自己的家人，普通上班族没有时间。 那就是他家里的，难道是他？罗队，查到了，当天酒店乔云霄登记的房间是四三幺五，顾初是四三幺七。我去问问顾初吧。咱们今天先把家人接出来，后面的事情后面再说。反正现在不能继续让他在那个地方待着了。但他杀了范碧君。那是误杀。 我会给他找律师的，以前的事我也有责任，不能让他一个人担着。喂，怎么了？谷初，你好好回忆一下，你那天在温泉酒店住的房间号是多少？四三幺五，好像。确定？确定啊，怎么了？在前台登记四三幺五房间的是朝云霄。云霄？哎，你在哪儿？ 跟乔云霄在一起吗？温泉酒店那天晚上，服务员把我们的行李拿错房间了。我住的那个房间其实登记是你的名字，人偶其实是送给你的。补充，补充。 怎么了？刚刚有人撞我们的车，受伤了没有？没有，我们都没事。看到是什么人了吗？没看到。你说，凶手的目标一直都是乔云霄。对，在温泉酒店和你家遇到的事，只是碰巧你跟他在一起。好，我明白了。你现在去哪儿？去看嘉润。小心一点，有事给我打电话。我现在找大罗查肇事车辆。谢谢陆老师。 所以这不是意外。他说，凶手的目标是你。云霄，你不能出事。 吃个苹果，你不是最喜欢苹果了吗？你记不记得咱俩小时候，咱们一块吃那苹果，你还记得那个味道吗？给你吃。 哪来的苹果？哎呀，别管那么多了，快吃快吃！小瑞啊，就这段时间呢，老做梦。 梦到以前那些事儿，我就奇了怪了。你说我这梦里怎么哪哪都有你后来醒过来想一想。 保证，我一定想办法把你治好，带你离开这儿。 走吧，云霄。哎，我包忘哪了？你去取吧，我上那等你去。小郑，麻烦你了。 走吧。怎么了？我觉得嘉润看我的眼神很奇怪。怎么个奇怪法？就是很阴暗的那种。他攻击你了？那倒没有。那他是认出你来了？我不确定。 当倒是希望他可以开口骂骂我，这样至少说明他认出我来了。现在我跟他说那么多，他也不知道我是谁。他会知道的。走吧，罗队。 南京那边刚才来电话了，精神病院院长陈立明已经找到了。他承认两年前乔志远找到帮忙，非法为谢家润登记入院，并且隐藏他的身份信息。身在高位以权谋私，再好好查查他收了多少好处，依法处理。是。你好，郑经理。你好。根据我们最新掌握的线索，凶手很有可能在案发前来酒店采购点。我们需要看一下案发前酒店进出口的几个监控，还有通往出事门前路上的监控视频。 监控不是已经看过了吗？是的，但这次我们要全部重看。老队，你说他真的会来吗？看运气吧。只要他出现，就是充分的证据。警官，最早的视频资料都在这了，再往前就没有了。好的，谢谢。 停一下，倒回去。这个人，你看他手里拿的什么？在抽烟啊。再倒回去，放大。雪茄，果然是他。 小乔总，给你打听个事儿啊！我呢，去精神病院见过佳润。 你也早知道了，你至少比我早。是，两年前乔总让我送他进去的。你们找谁啊？哎哎，你你们？刑警队的，我们找王安。大安？哎哎，这怎么回事？啊？ 云霄在哪儿啊？嗯，小乔总也在大安房间呢。啊，这事儿除了你，还有我爸，还有别人知道吗？没有。这就怪了。范碧君也死了，那三只畜生也死了。那这世上还有谁会为了这件事儿？ 想要弄死我呢。 刘云霄，你没有想过家人为什么会变成今天这个样子？要不是因为你和范碧君，他们会被那帮人强暴吗？天天在外面花天酒地，你有想过他在精神病院过着什么样的日子吗？我补偿他，补偿？你有什么资格补偿他？ 哎，云霄，你是不是也在里面？ よ <laughs> し 其实呢，我觉得你可以继续在我那儿住。啊，谢谢，不想打扰你了。反正你们也查到凶手目标不是我，我回来住也不会有危险的。这几幅画，可以说是用你的命换回来的。那天晚上，什么都没想，就把它带走了。 其实我想过，如果那天晚上把这些画都烧了，也不算是一件坏事。起码呢，你可以重新开始吗？喂，云霄？不会吧？啊，好，我知道了。怎么了？ 云霄说：“人已经抓到了，是他家司机。”果然是身边的人。没想到是大安，我认识他那么多年，他不像是会杀人的呀。而且怎么会对云霄下手呢？人嘛，哪有那么简单的？每个人都有自己的秘密。你也有秘密吗？ hmm <laughs> 这是从你房间里找到的。我把他的眼睛刺穿，让他无法再用贪婪的目光看我。我把他的舌头剪断，不想再听到他对我说那些猥亵恶毒的话。我还要把他的器官割下，只剩下一团血肉模糊。 或许只有这样，他才能永远记住自己所犯的罪。你模仿小说的情节，分别杀害了刘志勇、沈强和庞成，又分别在他们的尸体上留下了不同的印记。这一切都是为了给谢家润报仇。我说的对吗？ 对，都是我干的。可这三个畜生不该死吗？庞城死了吗？这还重要吗？可惜，这样的人活着有什么意义？在杀他们之前，你又分别给他们寄了一个象征着范碧君的人偶。是。你还送了一个给乔云霄。 在温泉酒店，四月三号晚上，顾初家门外有人故意纵火。我们在视频监控中找到了这个纵火的嫌疑人。你看这个画面中的男子是不是你？当时乔云霄在顾初屋里，你的目标不是顾初，是乔云霄。 如果今天我们再晚一点，乔云霄就会死在你手里。对，算他命大，好几次我都没得手。 乔云霄，他并没有伤害谢家润，他对家润不够好，他是个花花公子。要不是因为他，范碧君也不会找人把家润给。他才是罪魁祸首。你喜欢谢家润，我配不上他。 我知道他喜欢乔家的花花公子。你暗恋他？多好一女孩啊！干上这么个事儿，你说我能不管吗？是啊，确实挺可惜的，这么好的女孩就这么给毁了。 被强奸的事儿，他是什么时候告诉你的？他都疯了，怎么告诉我？我自己查的。 我知道庞城敲诈乔总，庞城又和范碧君有关系，顺着一路查下去，自然就找到沈强和刘志勇了。老天爷还挺帮我。你当司机之前都干过些什么？学过散打，当过保镖。原来是在外面混过的。这仨哥们碰上你算是倒了霉了。对了，你杀了这么多人。 这么麻烦，没有帮手吗？没有。好，那我们聊聊谢家人。